эки айнек түтүктү алып аларды резина менен туташтырабыз сол түтүккө суу ал эми оң жагына тыгыздыгы суунун тыгыздыгынан азыраак май куябыз сол түтүктөгү суунун деңгээли оң түтүктөгү майдын деңгээлинен төмөн болоорун көрөбүз себеби суюктуктун идиштин түбүнө тийгизген басымы суюктук мамычасынын бийиктигине жана анын тыгыздыгына жараша болот бирдей басымда суюктуктун тыгыздыгы канчалык жогору болсо анын мамычасынын бийиктиги ошончолук төмөн болот бул сыноодо мунайдын тыгыздыгы суунун тыгыздыгынан азыраак демек түтүкчөдөгү майдын бийиктиги суунун бийиктигинен жогору